Мне сегодня тоже понравился инструктор, как сказала уже Ульяна, потому что Маша задала позитив. Она, у нас, э, наше занятие проходило не как скучно, просто мы получали информацию, а мы получали ее позитивно. Это было очень классно, и все часы пролетели просто незаметно. Спасибо большое, Маша. Самое полезное лично для меня это были упражнения, которые Маша рассказала, потому что эти упражнения мне помогут в дальнейшем, они помогут разобраться, во-первых, в том, что я хочу, а во-вторых, возможно, даже разобраться во мне, в себе. Для меня это цели, которые я осознала для себя и поняла хотя бы чуть-чуть, как к ним идти. Я бы хотела бы пожелать развиваться дальше, набирать э, больше специалистов. Я бы тоже посоветовала вот друзьям, потому что этот тренинг, тренинг реально помогает, он дает осознание. Осознание своих целей и осознание, может быть, в какой-то степени себя.